现在这么厉害！ 上面是不是有你的名字？在。的名字，这个是我的汤匙，后上面有我。这个是粉红色的，这个很漂亮。上面还有我，它这边写着有皮。这个是叉子。 写郑永心的名字，这两块都是郑永心的筷子，你们看这点。